Giocate al TCG di One Piece e vi piacerebbe utilizzare un midrange, ma al momento non avete ancora trovato un deck che si addice alle vostre esigenze? Esiste per questo archetipo una lista competitiva da torneo? E quale leader potrà rappresentare al meglio questa tipologia di mazzi?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 Ho chiesto quindi la lista al proprietario che gentilmente me l'ha fornita da lì a poco e Dopo aver montato il mazzo sulla piattaforma online ho iniziato a giocarci e devo ammettere che ha preso a forza un piccolo angolo del mio cuore. E sarà quindi proprio il Dottore della Morte ad essere il protagonista della lista odierna che sono certo vi piacerà, soprattutto perché pensata per orbitare al meglio attorno all'effetto di questo leader che, se attivato al momento giusto, inizierà a controllare la board in modo talmente efficace che erigerete un muro difensivo degno di nota, respingendo come se nulla fosse anche gli attacchi più aggressivi. Ma cos'è effettivamente un midrange Arconte? Questo archetipo di deck andrà a coprire l'intera durata del match, risultando aggressivo e sfrenato nei primi turni impiegando un buon numero di creature per creare board, per poi gestire la partita nel medio-lungo termine, scatenando la sua artiglieria pesante che potrà essere impiegata per controllare le varie dinamiche dell'incontro. Sarà un deck abbastanza ragionato, ve lo anticipo, ma se comprenderete le meccaniche che lo muoveranno, per voi giocarlo non solo risulterà automatico, ma anche terribilmente divertente. Prima di iniziare, volevo invitarvi ad iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Per voi è solamente un click del mouse o un tap sullo schermo dello smartphone, per noi invece è molto importante, così riusciremo a creare e a portare contenuti sempre più interessanti e ricercati. Grazie infinite in anticipo. Torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme la lista del mazzo di Trafalgar Law rosso-verde. Andiamo a dargli un'occhiata. Partiamo dal leader, dal quale tutto avrà luogo. Forza pari a 5.000, con la presenza di sole 4 vite, come di norma e per gli ibridi, lo durante la vostra fase principale, una sola volta per turno, al costo di soli 2 don, vi permetterà di rimbalzare in mano un character sul terreno, per giocarne un altro di colore diverso rispetto al personaggio appena rimbalzato, con costo pari a 5 o inferiore. Unico requisito richiesto per innescare questo effetto? Avere almeno 5 pirati in campo. E sarà proprio per questo motivo che quest'oggi non procederemo per sezioni, come nelle decklist scorse, ma bensì per costo. Infatti la forza principale di questo mazzo, essendo per l'appunto mid-range, risiederà proprio nell'impiegare già dai primi turni un lavoro forza non indifferente, servendosi di molti character con costo pari a 1, 20 per la precisione, quasi la metà. Partiamo quindi con il vedere quali saranno. Le quattro copie di Otama apriranno questa decklist. Costo 1 con 0 in termini di forza, una volta giocata diminuirà la potenza di un character sotto il controllo rivale di ben 2000 punti. Inoltre possiederà 2000 counter, e ciò farà di questa piccola abitante di Wano un elemento davvero molto valido, soprattutto perché entrerà in sinergia con diverse carte presenti nel mazzo, ma ne parleremo fra poco. Quadruplice copia anche per Chopper, che con il suo costo 1, solo 1000 punti di forza, e l'unica abilità blocker a supportarlo, vi garantirà protezione nelle prime fasi di un match. Esso sarà fondamentale, assieme ad un altro blocker che vedremo a breve, per velocizzare l'innesco del vostro leader, rappresentando una prima barricata di difesa contro gli assalti rivali. Singola copia per Nami presente nello starter di Luffy, che avendo le stesse statistiche di Chopper una volta per turno, durante la vostra fase principale, vi permetterà di assegnare un don esaurito ad un character o leader che vi apparterrà. Di certo la gatta ladra aiuterà in diverse occasioni, soprattutto perché assegnando don che sono già stati utilizzati vi permetterà di manovrare al meglio ogni dinamica che questo mazzo avrà da offrirvi. Capone, in quadruplice copia, sarà in tutto e per tutto Chopper. Cambierà solo il colore, che da rosso vedrà la presenza della supernova tra le fila del verde. C'è poco da dire se non, come per il medico mutaforma, anche il boss dovrà essere impiegato il prima possibile. Le altrettante copie di Bonnie vi permetteranno di ovviare all'assenza di elementi a basso costo per velocizzare la strategia del deck. Anche qui costo 1 e 1000 punti di forza durante la vostra fase principale, spendendo un don, esaurendo di seguito la capitana dell'omonima ciurma, potrete visionare le prime 5 carte dalla cima del mazzo per poi rivelarne ed aggiungerne una con tipologia supernova alla mano, riposizionando nell'ordine che desidererete le restanti 4 in fondo al deck. Di certo Bonnie sarà un turbo non da poco che vi aiuterà nell'andare a cercare elementi utilissimi coprendo l'intera durata del match, dato che non essendo specificato un costo minimo potrete recuperare non solo dei Capone o altre Bonnie, ma anche degli Zoro, dei Kid o dei Trafalgar Law a seconda della situazione che vi ritroverete contro. Nami, anch'essa in quadruplice copia, sarà come per Bonnie un valido elemento per cercare character utili per la vostra fase di manovra. Costo 1 anche in questo caso, ma con 2000 punti di forza, la cartografa vi permetterà, non appena metterà piede in gioco, di visionare le prime 5 carte dalla cima del mazzo, per poi andare a rivelare e di seguito aggiungere alla mano un personaggio che apparterrà alla ciurma di Cappello di Paglia, con l'unica eccezione che non sia la stessa Nami, riposizionando le restanti 4 in fondo al deck nell'ordine che vorrete. Anche in questo caso, la bellezza originaria di Coco ci permetterà di velocizzare l'innesco del leader, consentendovi di impiegare forze maggiori sul campo di gioco che vi aiuteranno a strutturare al meglio la strategia medio-lungo termine di questo deck. Killer a costo 2 in duplice copia, con la sua abilità blocker vi aiuterà a sventare gli assalti rivali ed assegnandogli un singolo don in fase di blocco vi consentirà di pescare una carta se possiederete 3 o più character presenti in campo. Soprattutto nelle fasi iniziali del match, innescare l'effetto di questo personaggio non sarà di certo cosa da poco, aumentando il numero delle carte in vostro possesso ed allo stesso tempo annullare l'attacco di una minaccia avversaria. Sanji, in monocopia, potrà essere di aiuto in diverse occasioni o attraverso i suoi più 2000 di counter per salvare dei character presenti in gioco, o attraverso il suo effetto che una volta per turno, durante la vostra fase principale, vi permetterà di aggiungere una vita alla mano per aumentare di 2000 punti il valore di forza del cuoco, mandandolo a 5000, sufficienti per minacciare un leader avversario, ed in più vi consentirà di assegnare due donne esauriti ad un personaggio che vi apparterrà presente in campo. Una vera risorsa da giocare anche e soprattutto in combinazione con chi da costo 8. Il calciatore allievo di Zef inizialmente lo avevo tolto, credendolo superfluo, ma mi sono dovuto ben presto ricredere, dato che durante diversi match ha davvero inciso nettamente per la riuscita della strategia difensiva di questo mazzo. Cat Viper, in triplice copia, vi aiuterà a spianarvi la strada verso le vite rivali, dato che il suo effetto on play vi consentirà di esaurire un personaggio avversario con costo pari a 3 o inferiore. In più, essendo un 3000 di forza con costo 2, in diverse occasioni l'ho utilizzato per sferrare qualche offensiva ai danni di chi mi giocava contro, dato che assegnandogli due don, e da come abbiamo visto non sarà difficile utilizzare anche quelli già esauriti, possiederà sufficiente potenza per tornarvi utile in fase di attacco. Brook in duplice copia, una volta sceso in campo, assegnerà due donne esauriti ad un character o leader presenti sotto il vostro controllo. La Rockstar mi sono ritrovato a giocarla spesso in combinazione con l'appena visto Cat, ad esempio, ma tornerà utile anche in fase di counter, possedendo più 2000 o anch'esso come per Viper in attacco, presentando anche in questo caso 3000 punti di forza. Killer a costo 3 entrerà perfettamente in sintonia con Viper, dato che appena farà la sua comparsa sul campo di battaglia metterà KO un personaggio esaurito con forza pari a 3 o inferiore sotto il controllo del vostro avversario. In più ci sarà la presenza dell'abilità Trigger che vi consentirà di giocare questa supernova a costo 0 attivandone di seguito l'abilità. Inoltre, possedendo anche il membro della ciurma di Kid, 3000 punti di forza, come per Cat e Brooke, assegnargli un paio di don per infastidire chi vi giocherà contro di certo non potrà che far bene. Nico Robin, in triplice copia, rappresenterà quella spina nel fianco che attirerà le attenzioni e le ire di chiunque vi giocherà contro. Costo 3, con potenza pari a 4000, assegnandogli un singolo don quando attaccherà, metterà KO, un personaggio con forza pari a 3000 o inferiore, sotto il controllo rivale utilissima soprattutto per togliere di mezzo quei piccoli blocker che altrimenti vi sbarrerebbero la strada vanificando i vostri assalti ed incastrandosi davvero bene anche con l'effetto di Otama. Inoltre, dopo avergli assegnato il Don, diverrà una 5.000, che potrà permettervi di gestire la manovra offensiva come meglio crederete. Quindi, dopo aver visto tutto quello che vi servirà per infastidire e contenere il vostro avversario, passiamo all'artiglieria pesante, quella che tornerà utile per aggiudicarvi il match nelle fasi intermedie e prolungate dell'incontro. Zoro in quadruplice copia rappresenterà il fulcro della fase offensiva del deck. Con costo pari a 3 e ben 5.000 punti di forza, possiederà l'abilità Rush a coronare il tutto, consentendo allo spadaccino di sferrare un'offensiva non appena sarà entrato in campo. Illegale come carta in almeno 16 universi conosciuti, la supernova si sposerà perfettamente con diverse carte all'interno del deck, massimizzandone l'aggressività ed infastidendo all'inverosimile le difese rivali. Scopriremo più avanti una delle varie combinazioni che vi permetteranno di attaccare più volte con il vice di cappello di paglia. quadruplice copia anche per Trafargar Law, che oltre a possedere l'abilità blocker una volta giocato, vi consentirà di riprendere in mano un character sotto il vostro controllo per poi giocarne un altro con costo pari a 3 o inferiore. 6.000 di potenza, da impiegare attraverso l'utilizzo di 5 don, il Medico della Morte sarà la carta principale da utilizzare in coppia con l'appena menzionato Zoro, Inoltre sarà un validissimo target per l'abilità del leader, il che vorrà dire che potrete impiegare questo character pagandolo solo 2 invece che al suo costo originale. La singola unità di X-Drake vi consentirà, non appena lo impiegherete dalla mano, di mettere KO un personaggio avversario esaurito con costo pari a 4 o inferiore presente sul terreno. Anche in questo caso il dinosauro potrà essere bersagliato dall'abilità di Trafalgar Leader ed avendo ben 6.000 punti di forza, di certo la supernova vi tornerà utile allo scopo offensivo. Inoltre potrete attivarne l'effetto se contro un Doffy vi ritroverete a dover subire una boa che, entrando attraverso l'innesco del fenicottero esaurita, risulterà essere una preda facile da togliere di mezzo. Luffy, in duplice copia, assieme a Zoro, sarà il fulcro di supporto della fase attaccante. Costo pari a 5 con 6.000 di forza, possedendo come per lo spadaccino l'abilità Rush, potrà essere bloccato da nient'altro che counter se gli assegnerete due Don, disattivando quando attaccherà ogni abilità blocker presente sul campo di battaglia rivale. Quindi Brook, la singola Nami e Sanji torneranno utili allo scopo, massimizzando la resa della vostra strategia di battaglia, permettendo inoltre a questo character di ignorare qualsiasi ostacolo presente in campo. Trafalgar Law in singola copia reperibile dallo starter deck di Kid Leader Verde vi permetterà, non appena farà il suo ingresso, di ripristinare un character con tratto Supernova o Hair Pirates con costo pari a 5 o inferiore presente in campo. Anche qui la controparte del blocker potrà rientrare nelle mire del leader, innescando combinazioni di carte che, match dopo match, padroneggerete al meglio. In più, con i suoi 6.000 punti di potenza, fornirà un grande supporto al reparto offensivo, togliendo di mezzo character esauriti o attaccando direttamente il leader sotto il controllo del vostro rivale. Chi da costo 8 in doppia copia chiuderà il reparto personaggi fornendo protezione all'intera board. Il suo effetto infatti vi permetterà di esaurirlo una volta per turno nella vostra fase principale andando di seguito a giocare un character con costo pari a 3 o inferiore direttamente dalla vostra mano. Ma l'abilità più importante non sarà questa, ma quella che si attiverà durante il turno avversario. Infatti assegnando un singolo don alla supernova, chi vi giocherà contro non potrà attaccare nessun altro personaggio presente sul terreno a meno che esso non si chiami Eustace Captain Kid e possedendo ben 8000 punti di forza non sarà di certo facile toglierla di mezzo. Tenete comunque sempre a mente che dalla sua sopravvivenza, più o meno lunga sul terreno, ne risentirà positivamente o negativamente l'andamento del match, dato che più Kid resterà in gioco, più saranno alte le vostre probabilità di vittoria. Quindi copritelo con counter dalla mano e, all'occorrenza, tenetevi sempre la seconda copia pronta per essere impiegata a sostituzione. E dopo aver visionato tutto il reparto character, passiamo ora agli event, che in questo deck vedranno solamente tre copie di un singolo elemento. Infatti il Tris di Jet Pistol costituirà l'unica carta presente di questa categoria, con costo pari a 4, attivandolo nella vostra fase principale, vi permetterà di mettere KO, un character sul terreno rivale, con forza pari a 6000 o inferiore, con conseguente abilità trigger che ne attiverà l'effetto appena menzionato. Ottimo in combinazione con Otama, ma anche se preso singolarmente, di personaggi con un tale livello di forza ce ne saranno quanti ne vorrete. Sarà sempre utile comunque averli a disposizione, dato che vi ritroverete costantemente ad affrontare ostacoli che separeranno voi dalle vite avversarie. E così, dopo aver visto l'intera lista, passiamo ora a qualche strumento utile per conoscere meglio il mazzo, ponendoci la solita prima domanda. Come funziona all'atto pratico questo deck? Dovrete assolutamente impiegare il maggior numero di character nel minor tempo possibile. Per darvi un metro di paragone, al vostro turno 3 dovrete già avere 5 personaggi in campo, così da innescare l'effetto del vostro leader. Utilizzate al meglio le varie combinazioni di carte come ad esempio Otama e Jet Pistol o Nico Robin per diminuire la potenza di un character avversario per poi riuscire a farlo fuori agilmente, chi da costo 8 più Brook o Sanji per avere una presenza più numerosa in campo ed allo stesso tempo per assegnare due donne esauriti alla supernova per innescarne l'effetto, o il ping pong tra Zoro e il Trafalgar Blocker, che rappresenterà davvero una bella combinazione di carte per sferrare un duplice attacco con lo spadaccino. Zoro, attacco. Effetto del leader, riprendo Zoro, scendo low. Attivo l'effetto di Law, riprendo in mano un character, scendo un personaggio con costo pari a 3 o inferiore, giocando quindi di nuovo Zoro. Attacco una seconda volta. Ci sarebbe inoltre da parlare anche del secondo Trafalgar in combinazione con Laffy, ma lascerò a voi il gusto della scoperta. In sintesi, di sinergie nel mazzo ne troverete davvero a non finire. Parlando quindi, essendo comunque un mazzo midrange, di cosa vi permetterà di sopravvivere nei primi turni di gioco, protraendo il match fino alle battute finali, 14 saranno i blocker a vostra disposizione, partendo dai piccoli character come Capone, Chopper e Killer, fino ad arrivare ai più pesanti Low. Se poi vorrete metterci anche i due kid, essi forniranno ulteriore resistenza, dato che, se ne attiverete l'abilità, diverranno l'unico bersaglio valido da attaccare per chi vi giocherà contro. Invece per la fase offensiva possiederete i 4 Zoro e i due Laffi con Rush, che sono certo daranno del gran filo da torcere alle difese nemiche per non tacere di Sanji che il suo lo farà, di Trafalgar Law dello starter e delle Nico Robin, che quando sferreranno un'offensiva, assegnandogli un don, toglieranno di mezzo ancor prima che il danno venga calcolato dei blocker fastidiosi presenti sul campo di battaglia rivale ed infine i vari Cat Viper, Brook e Killer a costo 3, che all'occorrenza attraverso l'utilizzo di un paio di don assegnati a testa, vi potranno tornare utili per attaccare. Quindi, trattando l'argomento mano iniziale, più avrete character da giocare immediatamente, meglio sarà, dato che l'abilità del vostro leader non vedrà l'ora di essere innescata. Perciò piccole creature, e magari qualche elemento come l'afi o l'o, qualunque esso sia, rappresenteranno un buon inizio. Se così sarà, potrete procedere tranquilli. In caso contrario, mulligan ed incrociate le dita. Per la win condition, la situazione ideale sarebbe quella di avere un kid a terra, ben coperto con i vostri counter che avrete in mano, bombardando l'avversario di attacchi continui, magari con i vostri laffi, assegnandogli due don e ripristinandoli con il Trafalgar attraverso l'effetto costante del leader. Ma sarà così una volta su cento, quindi prendete questo esempio come un'utopia da dove trarre spunto. Parlando di matchup, invece, il più difficile sarà contro Crocodile Blue Viola, che, essendo un osso duro a morire, non andrà mai in carenza di carte in mano, rispondendo ad ogni vostro assalto in modo efficace e repentino. Non saranno altrettanto da sottovalutare Doffy, che con la presenza costante di character in gioco potrà darvi qualche bel problema, e Kaido, che se giocherà i colossi vi metterà davvero in difficoltà mentre ve la giocherete davvero bene contro gli Zoro, arginando al meglio ogni rasciata con blocker a non finire in combinazione con il Kid nelle battute finali della partita, che rappresenterà per il leader rosso un vero spauracchio da scongiurare, ed il Kid verde che, avendo pressoché i vostri stessi punti fermi, vi concederà degli attimi di divertimento puro. Match invece privi di interesse, almeno così è stato per me, contro Crocodile Monoblu, gli passerete sopra come se nulla fosse, e Laffy Rosso, valido come Rush ma non minimamente paragonabile a Zoro, o almeno non al momento. Infine, per la fase counter ci saranno 7 più 2000, vedasi Otama, Sanji e Brook, più altri 20.000 più, con le presenze illustri di Bonnie, Lenami, i Killer a costo 2 e 3 Cat Viper, Nico Robin, Drake e il Trafalgar dello starter, che vi consiglio di utilizzare solo se strettamente necessario. Come già detto, questo non sarà un mazzo facile da utilizzare, soprattutto nelle prime battute, a meno che non siate giocatori che amano e giocano da una vita questo archetipo. Quindi mi rivolgo a tutti coloro che non hanno mai preso in mano un midrange. Non scoraggiatevi se di 10 partite ne andrete a perdere 8 o 9, sarà del tutto normale. Continuate a testare e tenete a mente questo punto fermo. Il mid-range non ha fretta di chiudere, detta il tempo come vuole e quando ha la situazione sotto il suo totale controllo, solo allora si permette di picchiare intento a chiudere il match. Nel mazzo saranno presenti 14 blocker, 16 se utilizzerete anche i due kid a costo 8 che svolgeranno il ruolo di difensori sventando gli attacchi rivali, 7 personaggi con valore di counter pari a 2000+, più, un tris di event che vi permetteranno di togliere di mezzo alcuni elementi di disturbo per lo svolgimento della vostra strategia di gioco i sette attaccanti più gli altri di entità inferiore, ma altrettanto pericolosi, che minacceranno costantemente le vite avversarie, e molto altro ancora che spetterà a voi scoprire attraverso match sempre più avvincenti. Concludendo, questo sarà davvero un mazzo che garantirà soddisfazioni a chiunque vorrà impararlo per bene, dato che entrando appieno nelle sue dinamiche inizierete a scoprire sinergie che ogni volta vi sorprenderanno. E voi avete trovato utile la lista proposta quest'oggi?